Sir, how to start internet cafe? इसका सर सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए इंटरनेट स्टार्ट करने का best location sir second point all work in cafe third best staff for decoration जो ये साइबर कैफे चलाने के लिए हमें जो सबसे बेस्ट और बढ़िया जगह चाहिए वो सर कॉलेज के नज़दीक होने चाहिए जहाँ बच्चों का क्राउड हो और सेकंड ऑल वर्किंग कैफे जो सर कैफे में इतना काम होना चाहिए कि किसी को यहाँ वहाँ देखने की जरूरत ना नहीं होनी चाहिए थर्ड बेस्ट स्टाफ मतलब बेस्ट स्टाफ में आप कौन से स्टाफ चाहते हो कि किस तरह के कर्मचारी हों कि मतलब कि ड्यूटी से भाग जाएं कि मतलब कि वहाँ ड्यूटी ओवर टाइम करें ओवर टाइम करें सर कैफे अच्छा। में इतना काम पकड़े मतलब कि उनको ऐसा लगे कि बस हमने काम ही सब कुछ है हमारे नहीं फिर वो तो उसके लिए हाई सैलरी मांगेंगे वो सर सब कुछ हो जाता है अगर की मालिक को अगर फायदा होगा तो ठीक है ठीक है सब कुछ अपने ठीक है मतलब बेस्ट आप उसे कहेंगे जो अच्छा। ड्यूटी uh, ज्यादा दे ड्यूटी हाँ, ज्यादा दे प्लस हर कस्टमर को ठीक है और प्यार से हाँ ठीक है और इंटरनल डेकोरेशन में क्या आप पॉइंट रखेंगे किस तरह व्यू अच्छा हो सर अंदर से मींस का ठीक स्ट्रक्चर स्पेसिंग अच्छी हो अच्छा फर्नीचर हो अच्छा फर्नीचर ठीक सब कुछ टोटली ऑल ओवर मतलब कि एनवायरनमेंट um, uh, है जैसे कह सकते हैं अच्छा हो हां फुल एनवायरनमेंट बेस्ट हो ठीक ठीक ठीक ये चार पॉइंट हैं एक बार फिर आप रिपीट करें कौन कौन से पॉइंट बताए आपने फर्स्ट स्टेप है सर इसका तो लोकेशन लोकेशन बेस्ट लोकेशन चाहिए जैसे कॉलेज रोड हो ठीक सेकंड में सर ऐसा है कि इनमें ऑल वर्क कैफे में सारा वर्क होना कौन कौन सा होना चाहिए मतलब जेरोक्स होनी चाहिए सर इंटरनेट साइबर कैफे ठीक facility scanning printing colour printing ठीक ग्राफिक्स का काम भी ऐड होना चाहिए इसमें ठीक मतलब कि एयर टिकट ऑनलाइन सब कुछ मेन चीज है जो ये मतलब इस इसे तभी कहेंगे इंटरनेट कैफे है ठीक है और तीसरा बेस्ट ऑफ और डेकोरेशन होनी चाहिए ओके थैंक यू